Намасте, дорогие мои, здесь читая карта Тарас, любовь для тебя. Тема сегодняшнего видео, это, соответственно, общий расклад. Мы сейчас со всеми вместе придумаем какой-нибудь расклад и посмотрим. А также мы, я думаю, что этот расклад вы можете попробовать даже соотнося к себе. То есть, вот мы сегодня зададим вопрос, не знаю, как вчера, вот июльский мужчина, да, если вы в поиске, взяла Таро, вытащи на себя и продемонстрируй нам результат, что у тебя получилось, а мы его можем пообсуждать, посмотреть, что-то из этого вытащить и тому подобное. То есть, в принципе, вы можете прогнозировать самим себе какие-то моменты. Главное, как бы желание, хотение и наличие какой-либо колоды в вашем арсенале. Поэтому вот, я считаю. Так как прямая трансляция, никакая не запись, поэтому я решил какое-то такое новое нововведение ввести. Да, отписывайтесь, кто здесь есть. Вообще, вот, вот скажи, вот сегодня, сегодня, понимаешь? А, значит, захожу я в YouTube, захожу в YouTube, а там а, YouTube э, креат, ну, все дела. И там а, темнокожая женщина, прям, прям пы, пы, пышила вот эти все энергии. И вот, вот знаешь, вот классная вещь, делать перекличку. Вот понимаешь, а перекличка, кто здесь есть? Вот пришла вот ты, да, написала, я тут, тут я, там все дела, всем привет. То есть, очень было бы неплохо видеть какую-то перекличку, да, а я здесь пришла. Нет, у нас, конечно, люди всегда «Доброе утро, давайте, доброе утро, что здесь?» Вот, э, говорите, что вы здесь, вы пришли, вы смотрите. Вот, и к чему я еще? Я, я потом еще раз скажу. Давайте рассмотрим вопрос, который общий, но лично для самой себя – одну карту <laughs> вытащить. Но я не знаю, на работе, не на работе, где-то под столом для самой себя, я думаю, возможно. Либо хотя бы на перекуре, да, там, когда у вас работа там позволяет, да, в туалет вышла, а, вышла, значит, ага, на себя карту глянули. Поэтому давайте, дорогие мои, вот какой-то такой немного изменим определенный вид формата. То есть не только я буду говорить на общем раскладе, как оно все проигрывается, но и вы для себя можете посмотреть, что же, допустим, у вас, какой мужчина вам падает. А, падает ли он вообще и тому подобное. То есть а, практика. Практика вместе со мной. Читаем карты вместе. Если, соответственно, есть такая, в принципе, возможность и отписываться по поводу этого результата. По, по, а, подождите, а я и яичко, сейчас, подождите, в ютубчик-то, ютубчик, сейчас все сделаю, сейчас, секунду. А то я в телеграм-то не кинула, что, алло, все-таки стрим-то идет. Сейчас, секунду. Поэтому, а какую, сем, какую сегодня тему мы будем рассматривать? Ну, прямой эфир, значит, э, у меня такая есть возможность, а у других нет. Пускай другие свои какие-то штуки при придумывают. <laughs> Вот. Если кто скоммуниздит идею, я вообще, я из тарологов, я на, по жопе надаю. А, вот. Читать вместе. Вот. Читать вместе. Вместе именно а, общее делать и для самой себя. Здрасте, Кристина, колода есть? Давай вместе. Давай вместе смотреть. Какую сегодня тему будем рассматривать? Тему тема, значит. Тема была, значит, июльский мужчина, значит, у нас что, что, сейчас гляну, что у нас вообще в принципе было. Происходило на YouTube канал. Что-то просто без идеи. Я, я, я пришла без идей, я готова к, к вашим идеям. С чем, пожалуй, вспоминает, скучает перспектива. Прям вспоминает, скучает ли выйдет на связь. Прям понравилось людям, я вижу. Перспектива задуманного, что между вами будущее, что сейчас происходит, какое ближайшее счастье. Как я отношусь к загану все новому мужчине. О, все новому мужчине совсем недавно прям пошла, а здесь июльский мужчина. -о. какая я молодец, что не вспомнила вчера об этом. <laughs> Что недавно мы смотрели нового мужчину. Окей. Отлично. Марина, доброе утро вам. Вот, правильно, вот я в больнице, какая колода, а вдруг, а вдруг, вот взяла колоду с собой и, и, и смотришь. Вот, Кристин, правда, вот взяла колоду из дома, да, какую-нибудь такую интересную классику, да? Вот общий расклад есть? Есть. Проходит? Проходит. Взяла свою колоду и вытащила на саму себя. А что там у тебя? В принципе. И будем это разбирать, дорогие мои. Читаем вместе, практикуем вместе. Я, может, что подскажу. Я не все колоды в курсе, не все колоды знаю, но все же. Возможно, вы сами что-нибудь себе, э, ну, прогнозируете какое-то интересное событие, поэтому вот так. Это, знаешь, как тренировка вместе, тренировка, вот, э, которая вот, вот... Есть же такие люди, э, которые стримят, да, именно по утрам там тренировки, хотя таких я, кстати, русскоговорящих, по крайней мере, я не в курсе. Ну, наверное, вы там занимаетесь именно в онлайне с кем-то, либо смотрите помимо там меня онлайн кого-то еще. Не пробовали заниматься вместе с кем-то? Была ли такая у вас практика? У меня лично не особо. Чтобы я с кем-то что-то делала онлайн? Нет, я делала после видео. <laughs> Обычно. А, давайте, давайте, тем. Тема, тема, тема, тема, тема. Что сегодня будем рассматривать? Ну, что сегодня будем рассматривать? Что ну, лучше сегодня вообще? Э, какие вопросы задать? Что, что лучше? Что лучше сегодня? Что-то новенькое. Новенькая змеюка. Мужчина. <laughs> Опять нам мужчина. <laughs> Ладно. Думает мысли и тому подобное, какого мнения. Как найти общий язык. Мудрость связь взаимосвязи. Так. Давайте на каких уровнях кто кого понимает. Как лучше понять человека. Я, я просто вот какие вопросы могут быть здесь. Что надо понять в отношении него, допустим. Привет, Марина, привет! Йога с утра онлайн. Нифига, Ирин, ты вообще красотка. Ты красотка, что ты йогу с утра онлайн делаешь. А я, я не онлайн, я в записи. Всем привет, всем привет. Никусь, колоды есть? Давай вместе читать будем. Вместе. Согла... Вот, вот, да, вот, вот. Я буду, вот, наверное, склонять вас к Таро. <laughs> Склонять вас на сторону джедаев. <laughs> А не простых этих смертных всяких. Вот. Так. Так, ну здесь, я так понимаю, какие-то люди, какие-то отношения опять. Ну, что, что, что, может быть, какие-то вещи по поводу какого-то человека стоит понять. Что-то чату привет. А, да? Да, не да, давайте. Какие, какая тема? Как думаешь? Как думаешь? Что здесь есть? Здесь, э, здесь новая, здесь мальчик, новая, ребенок, мудрость. У меня мудрости со змеёю, никакие там любовницы у меня <laughs> нету. Именно по змею мне не проигрываются никакие любовницы. У меня мудрость, знания опыт, э, страсти всякие, мордасти. Да, что, какие страсти нас ждут. Но мне не нравится, кстати, эта мишка. Есть колода, все, не кусь. Вот сейчас общий будет. Сейчас общий вопрос мы зададим. Задай самой себе вопрос. Ну, имеется в виду, допустим, не знаю, будущее с новым человеком, сейчас вдруг мы рассмотрим. И ты хопа, а буду с моим молодым человеком. И вы, соответственно, э, вместе в чате мы рассмотрим э, для вас какие-то, для самой себя какие-то расклады. Мы будем все вместе. Вот как ты занимаешься, как кто там занимается. И как Ирина, солнышко занимается йогой, так и мы займемся картой. Вот, я предлагаю так. Нету времени, быстренько хопа, ручки вытерла и хопа, и достал. Все, все есть. Главное за желание, главное захотеть. Может, как изменить отношения с загаданными человеками? Как изменить, как поменять? Что-то понять по поводу человека. Не, мне все-таки обрезано как-то не особо. Именно если читать, чисто по обрезанному. Это такое ощущение, урезанности какой-то прям. Давайте, что, что, что, что мы предлагаем? Никто ничего не предлагает просто у нас. Что у нас вообще давно? Мысли, чувства, что-то не хочется. Мысли, чувства человека, правда, не особо. Так, творческая студия. Давай-ка посмотрим. А что давно не было? Тогда. Я думала об июле и какие-то подарки июля. Я так думала лично до этого расклада. Ближайшее будущее, как его черты. Так, а вот это вообще надо удалить, всякие непонятные вещи. Правда, мне стримы все-таки больше нравятся. Вот геморрой, вот это, вот этого нету просто. Прям вот свобода полная. Так, июльский, с чем пожал? Вспоминает, скучает. Перспектива э, развития вами за задуманного. Что между вами будущее развитие? Что сейчас, что не важно и важно. Котелок не варит. Ну, как-то да. Какая там йога? Ну, кто как. Я вообще подумала поспать. <laughs> Хотела так спать, но потом... Нет, йога ждет. Я так это, я уже потом в, это, в середине Йоги уже проснулась, а потом как увидела видос, и все меня прям потянуло, прям сразу выйти, сразу прям рассказать что-то. Я себе из будущего передаю. Что хочет сказать из будущего мужчина? Про встречу можно. О, видите, вот, вот, пошло, котелок варит, смотри, смотри, варит, у кого-то просто варит котелок. Все, все нормально, ща, подожди, встреча, встреча, что хочет сказать из будущего? Что, а вот мне просто нет, в принципе, такая вот, знаешь, тема интригующая, тема вот такая интересная. Ну, просто мне интересно, а что вы подразумеваете под это? Под этим словом из будущего? Это мне так кажется, лично по моему мнению, что это должно что-то в виде совета а, как какие-то либо предостережения, либо какой-то совет там должен выскочить вот из будущего, да, «А вот не делай то, а если бы я была бы мудра, я бы прожила бы жить так. Ну, это обычно, вот как если уже сравнивать будущее прошлое. Это вот, знаешь, это как совет, предостережение, подсказка, подсказка от высших сил у тех, кто, ну, кто вот смотрит, любит вот такие вот формулировки совет Таро вообще дня и тому подобное. Мне так кажется, вот это вот, вот что-то из будущего, и вот, это, э, вот этот вопрос отвечает на этих пять основных вопросов. <laughs> Как раз таки. Что хочет сказать важного будущего мужчины из будущего? Вот, ну это тоже вот самое, то есть будущий мужчина и, из будущего, это то, есть побрейся, да. <laughs> Либо, а вот этого 5 числа выйди на крыльцо, э, почесать свою голову, да, красивую, великолепную, с красивыми волосами. То есть, может быть, совет, подсказка от будущего мужа. Находи меня вкусного, займись собой. Но это вот правда, вот, вот это та, тут информация просто вот, мне так кажется, вот это вся скопом. Как пройдет следующая встреча? Кристина не отстаивает свою, вот смотрите. А про встречу когда у нас было? Про встречу я не помню, что было. Давно уже. Ну, просто можно не знаю, ну, не из будущего, а что вот важно сегодня, что, зна что надо знать о нем сегодня, да. Может быть так? <laughs> про встречу давно, кстати, не, был, не было. Не было, не было. Я вот что-то смотрю, нет. Так, о загрузках, перемены, кто мы, что делать, куда действовать, что скрывает загадные взаимоотношения, Намерение ну действия хорошо прям заходит, что между нами тоже заходит. Планы действия. Какая ты в его глазах вообще интересна, да? Так перевести. А что значит, э, подождите, включите чат только для подписчиков, это поможет вам сблизиться с ними и упростить. Вот это интересно, подожди. А то есть чат, то есть не только... Э, чат только для подписчиков, для участников... Вот Если чат предназначен, э, канал может указать, как долго зрители должны быть подписаны, чтобы узнать, как долго о, нет, а просто сейчас э, в, это, в творческой студии я посмотрела, включите чат. Только я, я знала, что для подписчик, э, для людей и для спонсоров. Оказывается, можно для подписчиков. Надо мне вот эту идею доставить. Э, так. Что-то я сегодня вообще, я вот сегодня как в дураке. Сегодня у нас карта дурак, поэтому давайте привет, вас привет, привет, всем привет. Какая встреча, мы уже живем, мы все уже живем, но кто-то не живет. Что важно, хочет пре э, передать для отношений, чтобы быть вместе с будущим. Что важно, во, вот это интерес, смотри, Ирина, вот вот, вот, смотри. Что важного хочет передать для отношений, чтобы быть вместе в будущем с мужчиной. Вот так можно, кстати. Но это то же самое, что что мне надо знать для отношений, чтобы их тупо построить. Но это то же самое прям. Поэтому давайте, давайте, может быть, так. Для построения что-то отношений, как раз-таки себе, для пост... совета для построения отношений. Но можно вот чисто вот эту формулировку, но это будет формулировка совет для отношений, совет для постройки отношений можно сделать как э, в виде такого интересно, а вот мужчина говорит, либо все-таки как попро попроще совет, да, все-таки совет для отношений, для построения хороших взаимоотношений, да. Не, ну правда, Ирина Солнышко прям молодец, то есть прям вот, вот, вот, вот. Давай, что нужно знать лично нам. Давайте лучше так, как лучше. <laughs> Советы для построения отношений или что важного хочется передать для отношений, чтобы быть вместе в будущем с мужчиной? совет для построения отношений. Ну, вот это, это одно и то же, грубо говоря, дорогие мои. Но это более высоко, то есть это более, вот знаешь, вот так немножко мистически, неординарно, вот ты понимаешь? Это вот эта фраза немного мистическая, что, в принципе, вас может тупо привлекать. То есть, ага, что за там, а по-любому там что-нибудь есть. То есть, вот это вот с таким намеком. Но это реально, это просто совет для отношений. Это, вот, это просто вот... Э, я могу, в принципе, вот названием вот это сделать, а совет для построения отношений как на, на картинке. С чего вы взяли, что кто-то что-то хочет вам передать? Живете? Ну, нет, Кристин, Кристин, вот смотри, это вот... Э, я понимаю, что для тебя вот какие-то такие моменты э, полегче именно воспринимать советы для отношений. Понимаешь, это замануха, это чистейший маркетинг, <laughs> грубо говоря, на самом деле, твоих просто раскладов, которые ты хочешь донести людям это хорошая позиция для того, чтобы заманить людей, чтобы они посмотрели этот расклад. Ага, ну люди любят что-то нестандартное на раскладах-то видите, а причем, а при том прямой эфир, ну у меня всякая дичь происходит, вешалки вот всякие, <laughs> это что-то дергается. Что ты назвала Марина? Вот, вот, для Мари... вот Марина, Марина Губе, совет для построения отношений, вот это прям да. Марина, здравствуй, пересмотрела на днях твои видео, где ты отвечаешь на вопросы, ты сказала, что училась работе с картами самостоятельно. Ты повышаешь квалификацию. А я нигде не учу, что повышать квалификацию, но я учусь каждый день. <laughs> Каждый день, вот понимаешь, каждый божий день я учусь с моими людьми, которые у меня э, находятся в отдельном чате. То есть они здесь есть, между... <laughs> Помимо, ну вот, э, кто здесь пишет, они есть в чате в отдельном он платный, я вот с ними, я, понимаешь, они мой стимул учиться дальше. То есть повышение квалификации, да, если в таком контексте, я ни у кого не учусь. Э, я понимаю, что, я, я вижу э, определенных людей, я понимаю, какие какой у них уровень знаний, но я по ощущениям внутренне противодействую и не согласна с теми методами, как они постра... ну, строит свои предложения, чтобы нанести вам. Я немного за проще, я за психологию, я за Таро. Хорошо, а астрологию пока не изучаю, но я повышаю квалификацию, именно повышаю э, э, с каждым днем в своем жизненном опыте формулировки, э, расширяю границы карт, рассматриваем их в чате. То есть вот мой чат, он мой стимул для роста. Соответственно, я, если так, да, повышаю квалификацию, но э, сама. Ну, ну, ну вот сама, дорогие мои, ну я привыкла так, я вот не люблю. <laughs> Я не, я не знаю, я не могу на курсы какие-то мне не хватает на курсы. Я для себя свой стимул в этом плане. А в данном случае и вот девушки, которые здесь в чате находятся, они как раз таки и в чате и том тоже есть. Поэтому, да, Потому что надо, понимаешь, Юля, это всегда надо делать. Даже если ты бухгалтер, даже если ты еще какой-то человек, занимаешься какой-то профессией, нельзя останавливаться. Потому что я в какой-то момент я остановилась, а, признаюсь, остановилась, и, и меня это очень сильно покоробило, и, и это не круто. Это не круто, не делайте так, не останавливайтесь в своем развитии. Какой бы вы мастер, спец, фломастер по какому-то дереву, по металлу, по скрапунгу какому-то, э, не были, всегда надо надо повышать свою квалификацию всегда, при любых обстоятельствах, даже если вы повар, <laughs> тем более, вот, повышать свои вкусовые, даже, потому что я, в принципе, э, занимаюсь просто определенными вещами, плюс все, поэтому вот я за квалификацию, за повышение и тому подобное, всегда, да. Всегда есть что передать у каждого, да. Моя Кристина не кричи на меня. Так, особенно если хочешь улучшить свою жизнь настоящему будущему. Я только встала и еще вас в снах. Ну это хорошо. Никуся, доброе вот Зарядку кофе для бодрячка. Марин, давай карту месяца на каждого по одной с трактовкой. Давайте вы для себя это сделаете. Вот я согласна, чтобы вы сделали. Вот прям пришла, возьми колоду, встань для начала. Возьми колоду, карту месяца для себя. Ага, и посмотри, что вот ты на ней видишь. Ну, вот, не знаю, да, дурак, да? У нас сегодня карта дня дурак. А, значит, вот я вижу, вот для меня вот, вот эта собачка, вот, вот интересно она, вот бросается мне в глаза. Марина, ну что она может означать? И мы с вами, соответственно, посмотрим. То есть раскладывайте со мной вместе. И даже общий вот расклад, да, вот какой уже, я забыла. <laughs> Что мы сегодня будем смотреть? Меня вот если зададут вопросы, все, я вопрос. А чё так рано? Да запустила. А вот прикинь, вот я себе челлендж поставила, значит, стрим утром, в обед и вечером. Я еще в обед приду, после обеда к вам, а по... еще вечером приду. Поэтому я сегодня вообще челлендж устроила себе. Но челлендж это не... Нет, это вызов. Как вызов э, сейчас по а, сленгу называется? Вызов самой себе. Я забыл. Давай карту мисс. Поэтому карту месяц. Давай не кусь сама карту месяц и скажешь, правда. На полном серьезе вы научитесь трактовать карты. Возможно, не так, да, вот знаешь, все, я вижу всю твою судьбу, как другие, да, там тарологи, все по одной карте могут сказать и тому подобное. Даже я не могу пока что сказать, я учусь этому. Я этому только учусь. Поэтому вот. И всегда надо учиться. Если вот кто говорит, что он гений, мастер, спец своего слова ну прям в прямом эфире, вот, вот как я сейчас, если я так скажу, это не очень правильно. Знаешь почему? Потому что тогда человек остановился в развитии. Потому что учится всему и вся любой профессии целую жизнь. Поэтому вот. А, но если э, человека на сайте заявляют, что он профи, то это чисто социальная такая сфера, поэтому здесь ничего страшного нет, просто человек заявляет и повышает ваш уровень доверия к этому человеку. Короче, я уже совсем. А какой надо быть в отношении загадного мужчины, чтобы отношения были в гармонии? Все-таки, ну, ну давайте, давайте, давайте. Так какое, Ирина, солнышко? Мне понравилась твоя прям формулировка, она меня цепляет. Вот меня цепляет. И, и первая, и вторая. Все-таки к какой формулировке мы будем относиться? Какой надо быть в отношениях с загадным мужчиной? Чтобы э, отношения были в гармонии. Давайте вот, вот так и напишем. Мне очень нравится. Ну я понимаю, э, какой там должен быть ответ уже. Подождите, я еще не, не выставила. Какой надо быть в отношениях? Может быть, у кого-то много мужчин. Вот я прям сразу говорю. Если много, то наш, в отношениях загадок. Сейчас многие психологи, вот кто, если зашел, будет очень кричать о, о, о, о формулировке и будут просто, вот знаешь, как у меня Тимошка. Нет, не пойду, неправильно. Э, на самом деле формулировка немножко не то чтобы неверно, а она немного бу будет буйствовать отрицательные позывы у психологов вызывать, чтобы отношения были в гармонии. Но я знаю, что там надо быть. Надо посмотреть. Отношения были в гармонии. Можете взять колоду сами и, э, соответственно, результатом поделиться в чате, и мы его рассмотрим после общего расклада. Давайте. Давайте, правда, на полном серьезе поделитесь в чате, там, какая колода, что выпало, какая-нибудь там одна карта, там, для, на загадного своего молодого человека. Зачем общий, когда есть я и есть наш эфир? <laughs> Все, другие дороги все идут. <laughs> Куда подальше, да? <laughs> Ладно, шучу, шучу, ну. Так, если у кого-то вы увидите идею прям сразу говорите мне, я с этим тарологом лично поговорю, так нельзя делать. Нельзя тырить мои идеи, все. А, давайте. Летающий корабль... Э, лет... Ну, у меня на Ленорман выпал летающий корабль тройка. Ну, это, что, это на вопрос какой? Что надо... Марина, а что тут... Ага, а, о, клево. Так. Приветики, а все темы, а все темы интересны. У меня на Ленорман выпал летающий корабль. Надо, значит, двигаться, надо, значит, быть в движении. Что тебя в этом корабле еще привлекает? Потому что бывают какие-то определенные мелочи, которые касаются, вот мне очень вот важно, вот именно вот там два человека обнялись на этом корабле, все, они значит вместе. То есть, соответственно, еще какой корабль, на какой колоде, это тоже очень важно. То есть опишите ваши чувства, опишите, думайте, рассуждайте, это очень важно. И вы тренируете свои, свое, свое какое-то письмо, свое воображение. Э, и, соответственно, это очень даже хорошо. Это мой личный способ. Э, если у кого-то другой, то э, поделитесь тоже. Что именно в карте привлекает? Ну, прям, не знаю, правда, мужик вот там. Вот сам корабль, но он, слава, слава богу, выпал. А здесь мужчина. Очень важна подсказка, потому что это может нести под собой для вас и, и для вашего подсознания и понимания аркан и карт всяких. Поэтому все, давайте, всем привет, что за тема карта месяца? Карта месяца, давайте, как... А, карта месяца, тру... э, у тебя, э, соответственно, корабль, ну классная карта. Над горами, ну вот, видишь? Я созрела на вопрос, паленка общий расклад, а потом вопрос. Поэтому э, Чер, э, чер, чермарчете. Э, я поняла, корабль, ну вот этот, правильно? Ща, ща, ща. Во, вот такой, правильно? Корабль у тебя. Над горами, соответственно. Ну, видишь, видишь? Проплывает надо... Ну, соответственно, включаем мозг. Смотрим. Карта, если месяца. Тройка э, и корабль. И что он скачет над проблемами? Это не гора. Это не гора. Это уже <laughs> хорошо, да? Возможно, какой-то движ. Возможно, ты будешь перескакивать, если уже, да, горы, именно корабль, да, вот именно твой взгляд и внимание появились горы, значит, возможно, ты какие-то будешь проходить определенные трудности с легкостью, потому что там же есть расстояние между э, горой и кораблем. То есть вот какой-то такой момент. Поэтому вот, видите, уже, уже себе напрогнозировали июль месяц. Видишь, какая-то крутая. Вот, поэтому все. Тема. Какой надо быть в отношениях с загаданным мужчиной, чтобы отношения были в гармонии? Если у вас несколько, загадайте несколько. Ну, максимум пока что 4, поэтому вот. Да? Твои проблемы все отойдут в сторону, да, что-то решится. То есть вот видишь как какой-то момент медленно, но точно в движении. Да, у кого-то, если быстрые корабли, да, если кто в Ленорман, то быстро. Если у кого-то медленно, то медленно. То есть есть, бывают разные корабли и, в разных Ленорман, и они немного разные эмоции под собой несут, что мог, может дать вам определенный ответ. Первый загадачу нет. Паленка, а давай вот так, ты вытащишь на себя, на свою ситуацию на свою ситуацию, вот посмотрела, ага, допустим, либо перед раскладом, загадала мужчину, и что надо, одну карту, и потом поделись в чате. Это как тренировка вместе, давай. У тебя их полно колод, так что я точно знаю. <laughs> Добрый день, добрый день, первый. Поэтому, какой надо быть в отношении загадно мужчины, чтобы отношения были в гармонии? Поэтому поделитесь, да, у вас же есть загаданные люди, есть несколько, поделитесь, что вы видите, что вы для себя можете как-то сделать какой-то акцент на какой-то детали, а возможно что-то еще. колоду тоже раз, расскажите какая, это тоже важно. Загадала. Все, давайте. Так, какой надо быть в отношениях загадного мужчины, чтобы отношения были гар в гармонии? Все, давайте. Потом, соответственно, своими результатами будете делиться. Кстати, свечки горят. Вот это видно, а вот это она чуть-чуть горит, поэтому все равно горит. Меня одолела карта умеренности Уэйт. Юля, умеренность. Соответственно, умеряем все в своей жизни там она же вся в умеренности, вот здесь все, вот здесь, здесь я приложил руку, здесь. Это тут то же самое, где везде, везде чуть-чуть убраться надо. <laughs> И, и мужчине уделить время, и убраться, и тому подобное. Спокойствие. Поэтому вот. Умеренность, она такая карта, которая больше... Алло! Ты успокойся. Это как валерьянка, вот знаешь, если была бы... <laughs> <laughs> Вот правда. Я, а автор, я автор буду. Я будущий автор колод, поэтому я вот на умеренности я изображу валерьянку русскую. <laughs> Вот будет у меня карта валерьянка. Совет, валерьянка. <laughs> Валерьянка, На умеренность. Ну правда. Когда я в негативе, либо еще что-то, у меня иногда падает умеренность атака. Ага, значит, все, успокоилась. Ладно, ладно, детка, успокойся, все хорошо. Правда, изображу валерьянку, всем будет понятно. А. Так, две больше склоняюсь к третьей. У меня две-три. А, Две-три карты вытянулось. О. Ну, надо, может быть, домашний. Ну, про, про гостиную подарок. Может, надо красиво одеваться и быть подарком. Это согласна, только в результате ты выбрала за то, что мешает достичь результата. А, что мешает достичь результата, ты умеренность. Ага, если это мешает. Окей, ну тогда согласна с вашим моментом. То есть, возможно, вы немного, да, немного мешкаетесь, либо не приступаете к делам. То есть вы, наоборот, замедленные. То есть вы везде-везде, но, знаешь, это то же самое, вот я сейчас везде уберусь, это как я иногда делаю. Я везде уберусь, я, значит, клетку почищу, это почищу, а потом рисовать сяду. Ага, потом фиг рисовать сяду, потому что я устала. <laughs> Потому что а за клеткой еще что-то надо, а еще с Хэппи надо погулять, а еще бы он побегал, попрыгал, а потом еще надо покормить. <laughs> Ладно, все, давай. Так, какой надо быть в отношении загадным мужчин, чтобы отношения были в гармонии. Поэтому вот, каждое утро с вами будем, видишь, выходить в эфирчик, будем тренироваться и уже будете мне сами э, трактовать свой вариант. Все, давайте, какой надо быть в отношениях? Первый вариант, здравствуйте. Какой надо быть в отношениях с загадным мужчиной, чтобы отношения были в гармонии? Вот какой надо быть, какой вам надо быть? Вот просто вот пятерка мечей шестерка, влюбленный. А вот разобраться, вот разобраться в себе, разобраться в ощущениях, потому что вот здесь я бы сказала привести немного себя в порядок. В порядок свои эмоции, свои ощущения. Одной картой как раз таки умеренность. Вот здесь немного привести в порядок. А, не то чтобы там соглашаться, не соглашаться, но здесь я бы сказала именно из-за королевы чаш привести свои чувства в должный образ а, мышления, в должный образ позитива, спокойствия, жизнерадостности. Здесь очень красивый, мне лично, вот смотрите, ореол вокруг колесницы, вот, вот как я, да, вижу ореол, и, и значит, что, возможно, именно не то чтобы проблема, либо какая-то, какой-то ключик, но именно то, что вы транслируете в мир, то, какого вы настроения, что вы чувствуете, как раз-таки очень отражается на ваших отношениях с человеком и на то, как вы оппозиционируете себя с чем-либо. То есть здесь я бы сказала, какой надо быть, привести себя в порядок, в свои чувства, свои ощущения, сделать определенные шаги в этом направлении, не отказывать себе в удовольствиях, не ущемлять свое достоинство, также не ходить на картах, пожалуйста, вот особо для таких интересных дам, для карта... на картах вам противопоказано ходить перед человеком как-то выделываться и не быть той, кем вы являетесь, вот это противопоказано вам от слова совсем по пятерке, все-таки по четверке мне здесь не то, чтобы быть эгоистичной и быть какой-то инфантильной, здесь э, немного разобраться. Здесь именно вот как раз-таки у нас колесницы и влюбленные, и разобраться в том, что вы чувствуете. Так, а что у нас музыка? Подождите, у нас музыка играет. Ну, ну ладно, если она... Я немножечко такое приглушу, немножечко. Мысли тоже. Ну, здесь пока что чувство. Здесь у нас сказано чувство, ваши ощущения. Возможно, что-то подшаливает. Возможно, интуиция что-то может подсказывать вам плюс к этому всему. То есть, я так понимаю, вы больше основываетесь у меня на эмоции и на чувства. для вас эти чувства очень сильно важны. Первый вариант. Здравствуйте. <laughs> Еще раз. Поэтому здесь я и вот дополнительно что-то. Ну, давайте дополнительно что-то еще рассмотрим. Ну, я же сказала, здесь у нас девятка мечей, туз, чаш. Соответственно, здесь надо рассматривать, ощущать. То есть здесь надо разбираться в том, что вы чувствуете. Если вы слышите какой-то шум за окном, вы простите, это не я. Так, да, вот здесь разобраться, к чему-то прикоснуться, какими-то делами для себя позаниматься, которые уже должны быть сделаны. Если что, это вот то же самое. Сделайте работу, а потом уже сделайте все остальное. Очень хороший совет. Почему я так сказала? Здесь мне очень понравилась вот эта вот статуя, которая трогает. И немного э, все-таки этой башни. А башня у меня полинорман связана с работой. <laughs> Поэтому я и говорю, сделайте всегда сначала все дела, а потом занимайтесь чем-то еще определенным и дополнительно. Поэтому вот так. Пока дела свои не сделали, не успокойтесь. <laughs> Да. Поэтому вот каким надо быть? Разобраться в своих чувствах, в своих ощущениях, быть на позитиве. Да, идти к своим желанным каким-то результатам, исполнять свои определенные мечты, находить везде какое-то некоторое счастье, находить, прям вот специально находить, вот специально себя толкать в какие-то некоторые такие теплые моменты в жизни выбираться из сложных ситуаций самой, самой. Вы у вас, я бы сказала, у вас достаточно ресурсности, чтобы выбраться из этих проблем. У кого-то набраться смелости и быть уверенной в себе. Да, и уверены в том, что вы делаете. Поэтому вот здесь вот как-то через терник звездам, дорогие мои, первый вариант – разобравшись своими чувствами, со своими мыслями, а потом посмотрев на то, что вы желаете, и сделав много-много шагов к этому, я думаю, что вы а, поймете, какой надо быть в отношениях с загаданным мужчиной. Вот как раз-таки через какой-то вот именно другие ступеньки вам надо пройти, чтобы выйти на определенную дорожку для себя с этим человеком. Поэтому вот здесь, да, здесь именно вот таким путем. Поэтому вот так. Так, вытянулся совет на корабль, выбор две карты. Поэтому давайте, если что, если кто вытягивает какие-то дополнительные карты, вы давайте э, просто копируйте, и, пожалуйста, и после общего расклада мы с вами там рассмотрим что-нибудь такое интересное. Поэтому вот так. Поэтому вот так, дорогие мои. Прям вот, вот так, тут таким надо быть, да? Надо разобраться сначала. И чтобы потом понять, какой же надо быть. Хорошо, первый вариант. Давайте, вперед с песней, у вас все получится, я даже не сомневаюсь. Какой надо быть второму варианту, чтобы... Э, какой надо быть в отношениях с загаданным мужчиной, чтобы отношения были в гармонии со вторым? Какой надо быть в отношениях с загаданным мужчиной, чтобы, чтобы отношения были в гармонии? Магом. Ой, знаю уже. <laughs> Справедливость все сказал. Так. <clears throat> Справедливый, да? Не заслуживает он меня. <laughs> Ладно, десятка мечей, пятерка жезлов по жезл. Но ну, давайте из особо стеснительные дамы, во-первых, не надо стесняться, не надо ничего бояться. Возможно, ваша немного яркость ваших отношениях, кстати, оно может приукрасить. Кто, наоборот, против этого молодого человека, вдруг, если мало ли, то зачем тогда мы смотрим расклад? Какое надо быть в отношениях с загадным, загадным, загадным звездочкой, хочется мне сказать. Ну, здесь давай. Здесь... Э, рассмотрите, пожалуйста, какие вот здесь, вот, вот здесь именно второй вариант, кому, кому вот будет понятно. Рассмотрите, пожалуйста, свои вредные привычки. Дорогие мои, возможно, какие-то вредоносные ощущения привычки сбивают именно ваш настрой к, человеку, сбивает вашу любовь, ваше настроение. То есть рассмотрите, пожалуйста, себя со стороны и рассмотрите, а какие же действия я делаю, да, допустим, если я кушу ему мозг, чу, что он дебил, то, соответственно, человек будет, да, показывать какие-то отношения. Если я э, ничего не показываю этому человеку, да, я э, стою в сторонке, то, соответственно, как он меня может заметить. То есть здесь, пожалуйста, рассмотрите свои определенные привычки под прямым углом. А вот если бы ко мне бы так, допустим, мужчина относился, либо как-то делал, я бы его, допустим, заметила, я бы с ним что-то сделала, вот, вот здесь вот рассмотреть саму себя вот прям под лупой. Под лупой. Это первый момент – какой надо быть, заг... Э, какой надо быть в отношении загадным мужчиной, чтобы отношения были в гармонии. По десятке мечей, по пятерке быть злой, даже жестокой и справедливой. Э, кто-то такого, возможно, здесь мнение есть, но я э, все равно не считаю это ответом по, этому, по, этой, по этим картам из-за пожежил. Ну, пожезлов тут вообще тогда лишний, но он же здесь есть. Соответственно, соответственно, с магом вместе просто. Возможно, набраться смелости, набраться для кого-то храбрости, быть самостоятельным человеком в жизни, э, решать проблемы, научиться самой, э, какие-то свои, не надеяться ни на кого. Я не говорю, что надеяться на него, не на него, а все-таки какие-то свои личные качества, личные черты рассмотреть прям под прямым особо углом. Мешают ли какие-то вам качества в жизни, делают ли они вам какие-то палки в колеса в отношениях, либо все-таки нет. Я не говорю здесь подстраиваться под человека ни в коем разе. Здесь ни о какой подстройке под человека не идет. Терпение тем более. Вот. Рассмотрите свои ресурсы, что вы можете сделать по максимуму с этим человеком. Я, конечно, понимаю, что человек может быть таким, может быть сяким, может не отвечать вам взаимностью. У вас достаточно желания огня для делания всего. Вы у меня либо огненная здесь, вот хоть ты тресни. Не зем... ну, земляные спокойные, да, здесь могут быть, но здесь вот и пожезлов. Пожезлов. Вот. Ну, Так, это у нас расшифровка, я бы сказала. Десятка кубков, двойка пентаклей, шестерка, колесо, звезда, восьмерка. Ой, а, я поняла. Я поняла. Я поняла, звезда-то первее вышла, чем восьмерка мечей. Да достигаете вы всяких результатов, дорогие мои. Чего вы мне гоношитесь тут? Достигаете вы многих мечт в своей жизни и можете даже вот как-то не выделываться мне, не тупить свои красивые глазюхи. Нет, достигаете вы определенных своих мечт в семье, в семейных отношениях, возможно, вместе со своей семьей. Вы можете всего достичь, и вы этого достигаете. Просто порою не особо цените такие подарки судьбы. Поэтому, дорогие мои, какой надо быть? Какой надо быть? Рассмотреть все-таки свои какие-то все равно привычки э, с такой с логической точки зрения. Не просто, да, там, ага, ну, значит, я, а значит, я такая. Не быть самокритичным, не в этом дело, а быть именно объективной а, к самой себе понравилось бы вам жить самой собой? Вот просто зададите один вопрос. Рассмотрите свои вот такие приоритеты в жизни. Вот. Я бы сказала, через такой у нас вопрос. Воздушный по второму знаку. Ну, э, я здесь огненного увидела очень много. <clears throat> Даже если здесь э, справедливость типа воздушная, окей, как хотите. Здесь огонь присутствует. Конь желания здесь есть. Увидели воздух, хорошо, увидели себе воздуха и хорошо, отлично. Поэтому вот так. Привычки, привычки, кто чему вы привыкли, как вы привыкли, возможно, выяснять отношения, что вы привыкли. Если вы ничего не делаете, соответственно, ничего не будет. Но здесь люди достигают определенных мечт, определенных результатов, здесь людям везет. Это я тоже увидела. Везет вам, дорогие мои, во многих вещах. А, ну, не жиру бесимся, да, и здесь присутствуем, везет. Я уверена в вашем везении. Ну, была бы, давайте так, не везло бы, восьмерка мечей бы выпала в начале перед звездой. А здесь восьмерка мечей после и, соответственно, с колесом фортуны рядом со звездой. Поэтому, дорогие мои, ничего не знаю, вам всем везет, а вот свои какие-то черты, свои какие-то характеры и какие-то свои такие, хо-хо, шашка на голову, вот это, вот это, да, вот это, возможно, а, подбавляет жарку вашу жизнь и в отношениях с этим человеком и может немного уходить немного в какие-то определенные минус. Поэтому, дорогие мои, ну, вот здесь так. Сигнификатор мужчина по второму варианту. Окей. Сигнификатор мужчины по второму варианту. Сигнификатор мужчины по второму варианту. Теплый, чувственный, мягкий, доброжелательный, добропорядочный, приятный человек. <clears throat> душа компании, чуточку душа компании. Немного тоже баловень судьбы, как и вы, кстати. <laughs> То есть этому человеку, я бы сказала, тоже везет в каких-то своих э, вещах, возможно, вместе с другими людьми. То есть здесь такой э, сообщник со всеми. Здесь человек любит общество, любит людей. Здесь какой-то такого типажа человек. Но ну, я бы не сказала, как стадо. Нет, просто здесь любит людей, любит других в своей жизни. Ну, немножко баловень, да. Но ну, я бы не сказала, что при этом ну, эмоциональный, теплый, эм, приятный человек, да, здесь может. Такого какой-то сюси-пуси э, выскакивать от него. Но романтизм, кстати, вот этого человека романтизм тоже есть. Это его отличительная фишка, какая-то черта. Вот, поэтому такие. Здесь могут быть присутствуют люди. Давайте дальше, значит, какое надо быть в Богу верить, так. Какой надо быть в отношениях с загадным мужчиной, чтобы отношения были в гармонии? Третий вариант. Третий вариант. Третий вариант, если да. Все, давайте. Какой надо быть в отношениях с загадным мужчиной, чтобы отношения были в гармонии? Давайте я немного вот сделаю вот так и себе тоже. Какой надо быть в отношениях загадный мужчина, чтобы в отношениях была гармония? Надо быть. Башня. Десятка. Тройка. <laughs> Туз. Рыцарь. Ух. Хочется сказать, вот все перелопатить. Это как все в труху. Дорогие мои, сменяйте, пожалуйста, кто-то здесь свои ориентиры и цели, мечты и желания. Либо о них просто задуматься. То есть здесь не то, что вы этому человеку там не подходите, не в этом смысл. И нетерпеливый надо вот здесь быть. Вот, вот этот момент, пожалуйста, не надо мне приплюсовывать по тройке мечей, там, по башне. Мало ли кто там так увидит. Ни в коем разе это не про терпение. Здесь надо вот прям для себя как-то четко какие-то цели, задачи выделить в жизни. Немножко перелопатить свою жизнь. То есть это перелопатить то, чем вы занимаетесь. Посмотреть, э, прида... ну, Чувствуете ли вы удовлетворение от того, что у вас происходит в жизни в данный момент? То есть вот здесь вот углубиться в свою жизнь и то, как вы ее строите нравится, не нравится, э, работа, не работа, уходить, не уходить. То есть здесь вот я бы сказала перелопатить свое существование, свою жизнь, свои эмоции, свои привычки, так же как и у второго варианта. Вот здесь перелопатить и перерассмотреть определенный стереотип, разрушить у кого-то что-то, уже у кого-то что-то отпустить и пережить. Кто у нас тут в обиженных сидит? Я на него обижаю за те моменты уже, по... уже, уже давно надо отпустить. Это все, если что, по тройке, семерку пентаклей. И, э, возможно, уже что-то надо сделать достаточно, надо было уже сделать что-то давно. Э, начать встречаться, начать с себя самой, начать учиться. Что-то надо кому-то здесь сделать, те вещи, над которыми они когда-то задумывались. Это, э, но эти вещи, они очень сильно тогда просто меняют вашу жизнь. Вот ну, хоть тресни, могу предположить, что кто-то здесь что-то собирался менять. Уходить, увольняться, у переезжать, ну, какие-то такие вещи. То есть перелопатить свою жизнь, свое существование. Вот, вот от А до Я. От, вот, от утра, как начинается утро, и до вечера. Рассмотреть, нравится ли то, что происходит. Либо все-таки надо идти в то, которое хочется делать и ради чего хочется стремиться. Прям перелопатить все. Перекопать. Вот здесь вот, понимаешь, здесь и башни, и десяточка жезлов, и тройка мечей с тузом, чаши рыцарем. У кого-то здесь открыть уже э, себя, себя миру, э, у кого-то открыть свое сердце. То есть, если кто сильно закрытый, да, у нас такие женщины, да, которые уже, уже не верят в какие-то надежды в своей жизни. У кого-то, правда, открыться миру, открыться э, свое сердце, открыть свои мысли каким-то идеям. То есть, дать, дать в себе вдохновение и дать делать что-то новое для себя, дать то, делать то, что вам хочется в жизни. Я не говорю быть да, там, каким-то человеком срываться, да, то есть по башне. Быть, быть взрывной бабой, которая месит <laughs> мужика, там, нет. Здесь, вот смотрите, здесь и два, ту, три туза аж выпало. И причем туз кубков в начале. Открыть свое сердце новому определенному, забыть уже все то старое, что у вас либо как бы тешило, либо обиды ваши на мужчину, либо вообще какие-то отношения. У кого-то, возможно, уже поставить какие-то точки для себя и какие-то уже не ставить запятые. Будь то касаемо отношений, не отношений, это вам решать, дорогие мои. Поэтому, ну, у кого-то уже просто рассмотреть, а, какой груз вы носите на сердце за сердцем, и справедливо, несправедливо все это, да, возможно, рассмотреть что-то для себя, какой-то иной вариант развития событий. Да, бывает, случается, бывает всякое в жизни, и, и я думаю, что здесь люди пережили многие не очень приятные, возможно, ощущения с этим молодым человеком, либо вообще по поводу мужчин. Я это понимаю, это видно. Но бывает, все бывает в жизни. Главное то, зачем это нам и как мы на это смотрим. Даже если какие-то ситуации потом э, дали вам какую-то свободу. То есть, ну вот здесь вот как-то вот перелопатить свою жизнь прямо от слова совсем. И открыть свое сердце миру, счастью, вот этому всякому приятному, неземному. Я думаю, что здесь не особо такие простые сограждане, я думаю, что здесь со всякими своими знаниями люди – и они в курсе, о чем я говорю. Поэтому, дорогие мои, третий вариант достаточно интересный, поэтому вот такой надо быть. Через вот это все, через это все лопатанье, да, <laughs> э, через эти тяпки, через эти огороды как раз-таки вы поймете, какой надо быть загаданным молодым человеком, чтобы, соответственно, ваши отношения были в гармонии. Вот здесь перелопатить всю свою жизнь, пересмотреть просто вот напрочь. Так, далее, четвертый вариант. Далее, четвертый вариант. А, какой надо быть в отношениях загадным мужчиной, чтобы отношения были в гармонии? Так, какой надо быть в отношениях с загадным мужчиной, чтобы отношения были в гармонии? Какой надо быть загадным мужчиной, чтобы отношения были в гармонии у четвертого варианта? О, а рыцарь мечей. Ну, да, да, ну должно, должно, конечно же, у нас что-то про деньги выпасть. <laughs> Про деньги, про результаты, про, вот знаешь, это вот ощущение, как вот... Я недавно смотрела «Брат», это, это было очень сильно странно, что я пересматриваю <laughs> такие фильмы для себя самой, но вот здесь вот надо не отступать, не отступать от своих приоритетов в жизни, то есть не от приоритетов, да, а с мужчиной, да, то есть а, тапки на, на левую сторону, тапки, если ты в, в правую сторону поставишь, то значит тебе кобздец, ты не мой мужик. Не в этом соль этого варианта. А соль в том, чтобы отстаивать саму себя, свои желания, свои хотения в жизни и свою реализацию. Возможно, кому-то придется быть самостоятельной дамой, кому-то устроиться на работу. Если что, а кому-то задуматься именно над финансовой точки зрения, устраивает ли вас все, либо нет. А возможно уже от кому-то надо открыть свое дело и не отступать от этого. Как раз таки момент рыцарь мечей, здесь именно дотошность. Дотошность, тройка жезлов, какие-то результаты уже должны быть. То есть к результатам, к финансовым, к финансовым идеям, я не говорю, что здесь обращать внимание на детях, даже если здесь пажи, да, заметили, то есть два пажика, там, дети, могла бы сказать, там, новости. Это уже когда женщина, девушка, дама добивается всего сама. А, не отступает от своих целей, идет на пролом. Вот на пролом всему миру. Пусть мир подогнется под нас. И вот какие-то такие вещи в своей жизни очень вам помогут э, при соответственно, <clears throat> Но это то же самое, когда вот люди загадывают, да, и когда уже нечего делать, нечего терять жизнь, и вот какая-то такая. Но я не говорю, что вы мямли, но здесь больше какого-то такого напора в жизни, но в реализацию себя, не, не мужчины не мужчина, не, не подстраиваться под мужчину, да, и с ним конфликтовать, да, и говорить, что там много зарабатываю, и а кто вообще здесь есть? Нет, здесь в саму себя впречься, кому-то на себя обратить внимание, на свою красоту, на свое обаяние, на то, как вы говорите с человеком. Вот здесь и также а, рыцарь мечей, девяточка пентаклей, как вы преподносите себя человеку. Это тоже, я бы хотела бы сказать именно на внешнюю атрибутику, тоже, пожалуйста, обращаем внимание, затрепанных халатах мы не ходим, да, я надеюсь, вот перед мужчинами, да, а в чем-то интересном, красивом для самой себя, чтобы самой даже от себя радоваться. Поэтому вот этот вариант, я прям надеюсь, что никто здесь вот засаленных таких пятнышках, да, не ходим, не ходим. Отпишись, отпишись, если <laughs> хочешь, да. Нет, не буду, мне стыдно, да. Поэтому что, что не стыдно? Но, дорогие мои, ну вот так. Вот у вас четвертый вариант не такой простой. Придется потрудиться, придется вот не наступать себе на горло. Пожалуйста, не надо, а то сейчас подумаешь, все. Наступать себе до горла, значит быть красивой, все, все дела. Что-то она от меня требует, ничего от вас не требую. А вот ваша реализация прям очень сильно требую чтобы вы пошли, чтобы вы уже делали, чтобы вы были занята у меня, дама. Дама, мадам, чтобы за вами цеплялась толпа всяких интересных и вот этот загаданный. <laughs> Поэтому... Давайте, хороший совет для улучшения. Да, вот здесь вот как раз-таки, Ирина, прям улучшение себя, своих э, вещей. Э, себя в первую очередь, да, покрасить волосы кому-то надо, да, если что уже что-то не нравится в самой себе. Потому что именно в то, какая вы самой, самой себе, ну, имеется в виду, со своей прической, со своими вещами, то есть это может передаваться очень сильно. Если вы ходите, да, там, на каблуках больших, но это не ваше, то, соответственно, возможно, может каблук поменьше, чтобы вам было удобно и приятно, и при, и при этом, чтобы вы были уверены в себе. Но здесь стиль Эм, реализация, деньги, движение, закидывать удочки. Хорошая для вас фильм «Интерн». Да, вот здесь посмотрите фильм «Интерн», и вот что-то похожее но быть Э, место мужчины, чтобы вы были. Там главный герой а, мужчина, и он устраивался на работу, но он уже седой и тому подобное, то есть в компанию, для него это такое новинку, но он хочет а, улучшать себя и тому подобное, несмотря ни на что. вот здесь вот фильм «Интерн», посмотрите, пожалуйста, и вот такое ощущение такого момента и движения от а, мужчины, чтобы шло от вас. Очень, очень интересный фильм, и при этом вас вдохновит на всякие подвиги. Четвер четвертый мой любимый вариант, поэтому вот так. Короче, немного загадки прекрасной внешности изнутри и внешне. Ну, да. Поэтому вот так, дорогие мои, сегодня у нас вот такой раскладец, такой миник, миник. Вот, что у вас выпало вообще, что у вас выпало? А вот, вот, давай, вот, вот, разложи себе, вот что тебе надо, вот, вот, вот, что надо, какой надо быть в отношениях? Вот разложи одну карту, Посмотри, может быть, там себя увидишь и тому подобное. Персонально себе совет. Так, стажер. Да, да, да, да, стажер, да. Э, Лиса Мавко, ты, ты молодец. Блин. <coughs> На здоровье. На здоровье. Хорошо. Хорошо. А, 40 лет э, стрёмно, когда нет седых волос. Э, почему? Почему стрёмно? А, э, седые волосинки у себя нашла, но их не закрашиваю, берегу. Это же, видишь, бережешь мудрость свою. <laughs> Стажер, да-да-да, я думала интерн. А, Лису правильно сказал. Поэтому вот, <clears throat> вытянула себе на совет на корабль. Совет на корабль. Сад 20. Ну, видишь, а, видишь, с помощью других людей, видать, поможешь. А что ты в этом видишь, Никусь? Вот какой совет для себя самой? Сейчас самое сексуальное это мозг. У кого-то да, но ну, потому что сейчас много переписок всяких, а для этого нужно, нужен мозг. <laughs> Так, меня старые мужики за свою не воспринимают, не кусь определить, чего хочешь. Можно личные вопросы. Паленка, ты же можешь сама себе сделать. Сама же себе сделать. Ты же умеешь. Вот. Поэтому, дорогие, да, можно вопрос. А, у тебя один вопросик есть. Да, О, вот он. Подготовка на 22 год, это вижу. Ну вот видишь, возможно, делами подготовка на 22 год будешь заниматься. Не могу, мне нужен чужой взгляд, хорошо на. <laughs> на чужой взгляд. Мне скажет скажешь, так, э, я мозгом убила просто. Так, ты же знаешь. Ну все, давайте, давайте. Э, слушаю, Полин, твой вопрос. У тебя есть он? Э, ты давно уже его сделал, оплатил. У нас еще Таня есть. Таня, да. Танечка. Танечка, что у нас сегодня была? Как ко мне относится Олег? Подожди, а мы же вчера рассматривали. У Лежа. У Лежа мы вчера рассматривали, нет? Он хотел кекса, тут мозг. А ты... А, а, а ну, а, а если соединить, что получится? Паленка, а что получится, если соединить маршмеллоу и мозг? И переписку? Как называется эта штука? И два аиста, не могу понять. Ну, обычно аист это изменение, новое, что-то для себя. Очень хорошее. Это очень хорошее такое изменение. Больше. Если у тебя там сад, Сад. Сад и аист. О, у тебя выбор, а потом аисты. О, это прикольно. <clears throat> Ну что-то, это аисты, это вот здесь изменения к лучшему всегда. У нас аиста это хорошая карта, причем она выпала наконец, то это изменение к лучшему. И причем после, э, после даже, вот, вот понимаешь, две двери, после даже в развилке этой то есть аист. Это надо что-то, да, выбирать, что-то менять к лучшему, да, это вот, это, это, знаешь, это как, ага, я рассмотрела две, двух, э, двух э, для себя два приоритета, да, в жизни, да, вот с тем-то, с тем-то человеком, и что же лучше сейчас, э, где упор сделать? Ну, это изменение, это хорошее изменение. Возможно, аисты вам говорят о том, что вы, сделав выбор, будете меняться, либо у вас пройдут какие-то изменения, и в силу вступит именно последствия ну, у вас просто айс после выбора как раз-таки стоит, поэтому это очень хорошая карта на такой момент. Но это, это реально может подсказывать о, о а, в самом ответе. Сам ответ, Ну под конец обычно не сам ответ, в начале обычно сам ответ. Э, говорить, то есть вот в Ленорман есть такой момент, когда вытягиваются определенные аркан, а, карты, ну не аркан, а аркана второго где Таро, ой, Ленорман, э, может дублировать твой вопрос, но он вначале обычно дублирует. Поэтому твой совет очень хорош. Это обычное изменение. Я думаю, что это больше последствия твоих а, действий будет. То есть хорошее изменение. Меняйся, и все будет хорошо. Ну, типа того. Кексы намного вкуснее, мозгом одним не наешься. Ну, это, это согласна, Ирина, согласна. Согласна. Так, выбрать идти... идти так. Выбрать идти в новое или дать рассвету старому. Э, нет, здесь не про старое, там у нее совет. Совет. Сад, э, развилка и аисты. Совет. Ну, типа, что-то менять надо. Не кусит выбор уход к лучшему. Ну да, ну типа того. Дайте рассвет старому, просмотрите, где там новый ход. Видишь, у нас, видишь, уже тарологи просто <laughs> появились. <laughs> Просто, понимаешь, люди уже, кто общается, кто вот на стримах общается с другими, они уже знают, какие <laughs> чё карты и к чему. <laughs> Садик павлина отвернуто. Ну, э, я бы здесь, э, я бы здесь, э, у каждого сад свой. Это мне он не особо нравится из-за этих павлинов. Ну а так, у него же карта месяца. Я мозг скрываю. Почему? Потом сюрприз будет. Э, да, там рассвет на аистах. Все, давай Олежек, а про Олежка это я сейчас забуду. Поэтому, дорогие мои, да, вот вытягивайте себе карты. Что вы думаете, что не вытяните, либо вытяните плохо, что ли? Не думаю. Вон э, сразу не кусь, причем себе сама ты сказала, ничего даже это. Видишь, когда само пошло, все, оно, оно правдивее, поверь. Так, как относится Олежек? Где твой вопрос-то? Я его найти не могу. Давай, Налиш, как относится, да? Ты, ты, ты, я вопрос что-то не могу. Ну так, выбрать эти ста... А, вот, как, а, как, как вам относится Олежек? Олег, как вам относится? Давай ну, вот на этой. Да. Не только Олежек, да? Как относится Олежек? Как относится Олежек? Как относится? Ну, я больше склоняюсь, что тебе скажут, какая то в его глазах. Там, э, не, там выпал букет, поэтому я думаю, что это больше так. Так. М-м-м, как относится к тебе Олег? Как относится к тебе Олег? Задумчиво. Так, тройка жезлов. Тройка жезлов. Отшельник, смотри, отшельник и по жезлов. О, -о, О, вот это прям вообще. это прям очень даже. Отшельник. Отшельник, повешенный и король чаш. Так, у нас Олежек один, не один. Я дополню а, повешенного для себя, но я бы сказала больше все-таки в позитиве. Я больше скажу, склоняясь к позитиву, именно за короля чаш и пажа жезлов. Ну, здесь я больше... Ну, давай, я дополню, но я так, в принципе... О как! Если у него других нету, вот, вот прям... Полин, вот честно, другие есть, вот скажи честно, мне вот прям в глаза. <laughs> Другие бабы есть <laughs> у Олежика. Да, я свиданки уже хочу, а он Скорпион скрывается один. Так а что ты не пригласишь-то? Марин, благодарю вам за расклад для всех нас и вас тоже. Нет других, я прям спросила. Ты какая молодец. Ты ему интересно. Относится к тебе бл доброжелательно, благоприятно. Даже для него это немножечко, я бы сказала, в новинку. Э, а, отношения, правда, у Олега к тебе хорошие. Прям причем очень. Неторопливость, я думаю, что здесь <laughs> очень сильно проигрывается из-за того, что для человека немного в новинку, либо ну, я бы сказала, его немного ощущение к тебе. То есть он немного тоже. Не то, что он пугается, я не защищаю, кстати, мужчину, если он один. То есть вот это прям вот а, э, из-за короля чаш и отшельника. Долго будет зреть, долго. Но ты ему очень интересно, я прям сразу говорю. То есть, ну вот здесь дол дол э, долготня. Вот смотри, Паленка, ты сама не готова к отношениям. Ты думаешь, вот этот человек готов, что ли? Я вот такого не вижу. <laughs> Здесь у нас отшельник, э, колесница и э, туз чаш. Это вот, знаешь, это как вот, ну, немножко, не то что пугливый человек, но немного у него в новинку либо сама ты, либо ваши отношения. Да. Как-то вот здесь человек не особо привык. Поэтому к, тебе, к тебе человек, правда, хорошо относится. Совет, да? Совет у тебя выпала королева чаш, поэтому эмоция, интуиция, ощущение, твой единственный и великолепный, э, долго тел телится. Единственный такой помощник твои ощущения, твои чувства к этому человеку. Это королева чаш прям сразу выпала в совете. Давай совет отдельно еще. Что здесь у нас у человека? Здесь у короля э, чаш. А, рыбка, рыбка, рыбка, рыбка. Почему самой вот не пригласить на свидание? Почему не самой сделать определенный шаг? Вот здесь я бы сказала не то, что там отгораживайся от человека, я бы здесь сказала наоборот, и не заявив о себе. А вот здесь по семерке жезлов больше конструктивно к человеку подойти. И, э, в принципе, сказать ничего такого зазорного здесь нету. Не отмахиваться от того, что он там телится, не телится. А вот здесь я, я бы сказала немного больше наоборот, поделиться все-таки своим и предоставить ему определенный да, выбор, пойдешь и не пойдешь со мной сам, если ты свиданки с ним хочешь. Здесь бы я бы немного... А, меня очень впечатляет а, свет, то, что она охраняет, и то, что она не боится, и то, что она это защищает. То есть на защиту своих личных интересов стать. Да? Но ну, это там королева чаш тебе тебя вначале выпала, отдельно. Вот. Но именно как я так, я так э, могу сказать, что защита личных интересов, то есть лично про, просто подойти к человеку, сказать, даже не, не, не взывая, да, там, как-то к каким-то вещам, а просто. Вот. На стражу личных интересов, да, именно поделиться тем, что, в принципе, ты, э, ну, не то, что там чувствуешь, все, я тебя люблю, ща ноги целовать буду, но не в этом плане здесь именно поделиться каким-то своим светом, своим теплом. И, в принципе, самой предложить то, что тебе интересно. И не бояться того, что будет. Даже если будет отказ. То есть вот-вот. Очередь есть? Нету, Кристин. нет очереди. У нас нету. Так, поэтому вот здесь я бы вот, вот, вот, вот в этом, вот, я понимаю, что здесь можно сказать, но зачем этот мужик тебе надо, да, отмахивайся от него. Но вот здесь я бы больше увидела все-таки женщину, которая стоит на страже того, что мне интересно, и я хочу этого достичь. Я хочу пойти, я хочу что-то сделать для себя. Почему я этого не могу? Тем более мужчина тут телится, да, там. Так, принесу печенье. Очередь есть, принесу... А, а, а принесу печенье, ну, неси себе печенье. больше тебе верю, чем себе, окей. Вот. Ну, правда, если вот здесь никого нету, ничего нету, вот здесь это важно. В моей юности было интереснее. Сейчас М и Ж поменялись ролями. На самом деле реально. Да нет, разные люди. Просто разные люди. Ты просто вот таких находишь, ты на таких обращаешь внимание. Вот тебе и все. Просто вот на таких больше обращаешь внимание, что вот ты такая вот такая сильная, а они такие маленькие и слабенькие, да. На таких ты делаешь, я бы, я бы сказала, больше акции. Ты это видишь больше в мужчинах, чем мужчины видят вообще в, э, в нас всех. <laughs> Поэтому я, я не считаю, что кто-то поменялся ролями. Я считаю, что э, просто немного, возможно, подход изменился у людей к отношениям. И немного сейчас сложно перестроиться многим дамам под определенные обстоятельства. То, что нас воспитывали когда-то так, а сейчас можно по-другому. И сложно перестроиться под новые, под новые условия жизни. Сейчас и вот, вот, вот э, главный, главный бич нашего вот э, мира, да, много возможностей, но и много информации, которые нам пихают, да, говорят, что мужчины слабые, мужчины вообще ни о чемные, и вот этого очень много в интернете. Вот если на это, да, там обращают внимание, и, соответственно, такие выводы делаются, если, то вы просто много на это обращаете внимание. Обращайте внимание на то, что мужчина сильный, мужчина классный, мужчина здоровский, замечательный, обязательно, поверь, такие попадаться будет почаще. Что видишь, что видишь, на что программируешь свой мозг, то мозг и выцегинивает из твоей информации, из твоего из твоей жизни ту информацию, которую ты для себя подчеркнул. Вот это важно. Попробуй перестроиться. Наоборот, вот мужчина сильный, мужчина сильный, мужчина классный, мужчины много могут поддержать, да, в каких-то вопросах, на них можно положиться. То есть подчеркивай эти моменты, поверь, рядом там мужчина на следующие там несколько <laughs> недель, мужчина появится, что он может предложить, а давайте даму сумки понесу. Да, вот я хоть, вот правда, вот давай проведем эксперимент. Ольча, Мотя, давай проведем. Ты будешь это говорить каждый день? И тебе такой мужик через две недели, либо... ну давай, в течение трех месяцев такое будет. Прям вот, прям вот, да. Вот за давайте проведем эксперимент. На самом деле было по-другому. Конечно, на самом деле было по-другому. На самом деле было не особо-то было интернет, интернета, была там Аська, либо что-то еще. <laughs> Не, Аськи не было. Э, только, только телефоны появились в стране. <laughs> Вот, конечно, было по-другому. А, да и 200 лет назад э, было иначе тоже там везде. С альфы. А если у них большой выбор, и они ждут, ну, кто ждет? запросы Вселенной. Да, вот мир, вот я прям согласна, вот, э, Моть, ты попробуй просто сделать другой. Какие, какие слабые? Мужчины очень даже сильные очень даже сильные личности. Вот на мир посмотри. Вообще каждый день с вами общается и с ума не сходит. <laughs> Он еще с ума не сошел от нас. Видишь, какой мужчина ты сильный. <laughs> А ты говоришь слабый. Мир тебе разве не, не доказал, что мужчина сильный? Бывает. Так, Сбер с Альфа. Сейчас мы посмотрим, подождите. О, я счастлив, у меня нет вопросов. Во! Да, давайте эксперимент. На полном серьезе такое будет. Прям гарантирую. Альфа вижу, два вопроса целых. Кристин, два вопроса, смотрю. Что так? А что так происходит? А что происходит? Так, да их полно вокруг ходит, но они мне физически не нравятся. Ну а ты подумай, чтобы тебе и физически нравилось, и так. Мне когда кисуня, кисуня бородатая, когда он в бороде и раздевается, так я все падаю. Моя кисунь бородата умеет меня удивлять. Иногда входит просто вот голенький вот так вот рядом, я вот стрим провожу с девчонками чат, он ходит голый рядом и одевает трусы. Вот не весело, я потом, мне стыдно, краснее все дела, ну как так? Ну, это сейчас красить. Ой, давайте не будем вспоминать, а то, а то а, Максима рядом нету, и он будет вечером, поэтому не надо меня терроризировать. У меня не о том мысли сейчас. Все, Кристин, два вопроса. Что-то у меня вообще не в то русло пошло. Кристин, два. Двоечка, два вопроса. Так, и давайте Таня, Таня. Таня, один. Вот так. Все. Так, я считаю, давай, Кристин. Давай про встречу. Что именно? Про встречу. Я тоже платил. Ух, как быстро. Щаглян, пай, пайпал. Да мне лень просто на кухню идти, там телефон. События на сентябрь, пожалуйста. Окей. Так, события на сентябрь и Марина. Один вопрос. Ну ты же можешь сама себе. Ты же можешь сама себе. Так, Я, я призываю вас, давайте самой себе делать, а потом делиться в комментариях и здесь. Так, у меня сейчас пока один. Давай про встречу. Что про встречу? Как пройдет следующая встреча с загадным человеком? Все. Ладно, сегодня отправлю запрос Василина на красавца супер отпишусь потом. Стриптизер такой сильный, который, не, вот прикинь, вот при, прям придет, вот это, знаешь, это как э, супермайк, супермайк тебе так это подкатит, и ты аж даже ошалеешь. Э, прикинь, такой человек. Ну, супермайк, но он будет в возрасте. Ну, старый, какой старый? Вот сейчас скажешь старый, 90 э, лет старичок, а? Девушка, а с такие наливанные грудки, о, я в свое время <laughs> и а повалит молодые. Ты прикинь, старого загадаешь матч. А он матч был 20 лет назад. 20. <laughs> Все, я немного... У тебя лучше получается, окей. А солидного с большой морковкой. <laughs> Ай, <clears throat> у тебя же есть мужчина с большой морковкой. Что, мужчина разве свой с маленькой? Не думай. Так, я и так вселенную все время уточняю 40 плюс. Ну вот-вот уточняй, не, не, не, не сбрасывай. А у меня самому старшему мужику 38. Ну видишь, плюс 40. Ну давай 45, закинь за 45, отлично будет. То есть не ошибешься, значит 42. <laughs> Это вот как то же самое. Я хочу 2 миллиона подписчиков. На самом деле придет там миллион, да? <laughs> Ладно, все, давайте. <clears throat> Кидай за 45, все будет окей. А, Тимоти, хочу солидного с большой морковкой. Не, ну, она говорит красавца. Про морковку она не уточняла, поэтому про морковку мы не будем тут <laughs> смотреть. Мне так кажется, у Моти с морковками везет. <laughs> Поэтому Моти не уточняла насчет морковки. <laughs> Нет. Ну, Хватит, меня мужик только вечером придет. Не надо мне про морковки всякие говорить. У них морковка меньше, чем у бывшего мужа. Надо равноценную. Надо свою морковку. Вот знаешь, подразмерно заказывать. Так, морда не важна. Окей. Все, давайте. <clears throat> Морковки. Ой, морковки мои. Кристин, про встречу. Как пройдет загадного человека? Ой, эти все девчонки, конечно, они такие. <laughs> Они э, про морковки все. Ну, как я. <laughs> А зря. Во, вот теперь уточнять будешь про морковку. 45, чтобы морковка была. Подразмерно, да? Так. Подразмерная морковка. Таинство. <laughs> Все, давайте, уточняйте, визуализируйте. Давайте, вперед. Как пройдет следующая встреча? Как пройдет следующая встреча с загадным человеком? Как пройдет следующая встреча с загадным человеком? О, ново. Ново, ново. Ново, старо. Старо, ново. Интересно, куда-то пойдете, да? Или никуда не пойдете? Ох не определено. Так. Смотри, э, встреча, кстати, может особо, ну, не особо как-то состояться то, как надо, то, как, при, то, как привыкла. Вот здесь немножко будет по-другому встреча, не то, как ты планировала, либо не то, на, на что ты рассчитывала. Немножко будет иначе немножечко будет в новинку. И такая встреча не совсем обычная, как, как в принципе, либо ты надумала, либо как вообще происходят у тебя эти встречи. То есть совсем вот, это вот то же самое, когда вот, смотри, «Красотку», помнишь фильм? Когда Ричард Гир, да, когда они там просто свидание устроили, вроде как такой был, я уже не помню. Как, когда вместо того, чтобы он там снял, не снял, она просто, они просто пошли на свидание. Вот здесь как-то в той, и ощущение новинки. То есть немножко иначе. Ну, здесь я больше бы акцент сделала на дурака и по, и по смерти с, с колесницей. Могу предположить, что у кого-то здесь что-то перенесется. Ну да, кстати, может переноситься встреча, но я уж, уж не будем такого уж сильно говорить, а сильно акцент делать. Все-таки как пройдет. Там мужчина немножечко будет либо, ну не то чтобы шпионить, а либо спросит, ну как-то те вещи, которые мож, может случиться у загадного человека дома, немного может расстроить мужчину, и при этом мужчина как-то может расстроить немного загаданную, э, загаданного человека. Поэтому я бы сказала, здесь, конечно, очень сильно большой ценострой. Возможно, вы не особо будете с друг другом откровенны в каких-то моментах. Возможно, кто-то придет особо не в настроении, возможно, даже вдвоем вы придете с этим человеком, и особо настроения какого-то такого не будет. Но а, поверьте, это, э, это, эта ситуация и эта встреча, она по итогу вырулится и немножечко изменится, более в положительную, я бы сказала, все-таки сторону. Да, из за звезды, из за рыцаря. А здесь, я бы сказала, здесь у нас две королевы, э, соответственно. То есть здесь пройдет встреча достаточно хорошо, приятно, нормально, классно. При этом немного в новинку. Э, могу предположить, что может просто что-то перед встречей случиться, просто произойти либо дома, либо с другими людьми э, какими-то, какими что может немного просто подпортить вам настроение к этой встрече. Но здесь я бы сказала, все равно по итогу э, встреча выйдет сама э, в любом случае в хорошую сторону, в положительную, в интересную. Возможно, вы будете обсуждать каких-то мужчин, я не исключаю, с этим загаданным человеком. А, возможно, э, из- ну, смотреть и рассказывать о чем-то друг другу, но не обо всем. То есть не совсем так открыто, откровенно, но очень сильно динамичная такая встреча. Пройдет хорошо в любом случае, но будет какое-то такое ощущение не после вкуса, а перед вкусия от других людей, которые может немного сбавить такой оборот э, желания этой встречи хуже или лучше? Лучше. То есть э, встреча сама по себе будет э, изменяться. То есть, да, вот пришли, вот вы Бука, загадный человек Бука, да, не в букву Бука, а потом ха-ха-хи-хи, и пошло все. То есть вот здесь все равно здесь есть изменения в, в, во время встречи. То есть у нас и дурак, и смерть, и колесница. То есть здесь какая-то будет определенная пауза, посмотрели, подумали, и потом уже настроение, ага, а что там дальше, а что будет, а, а что еще мы пообсуждаем. То есть здесь какое-то некое некоторое движение движ. Возможно, у вас будет э, встреча как-то то ли переноситься, то ли просто в разных местах, то ли в разных настроениях. Что-то будет разное. Здесь у нас колесницы с, с дураком и, пере, и между ними смертушка. Вот. <clears throat> Поэтому, Кристин, в принципе, вот так. Mm-hmm. <clears throat> Сейчас у нас с Кристиной мы, мы разберемся, потому что надо разобраться, а потом уже, соответственно. Спасибо, Марин. Поэтому вот здесь как-то ощущение изменения. Ну, это как вы вот так вот отвернулись немного букой. Этот человек отвернулся немного <laughs> букой. А потом уже как-то все-таки, ага, хихи-ха-ха, и все дела. Но ну, я бы сказала положительно, все равно, э, со, со звездой и с рыцарем и жезлом. И даже там колесница после смертушки. Поэтому так. Спасибо вам. Так, сейчас эм, у нас Марина. Агасе Кристине один вопрос остался. Угу. Так, значит, что у нас э, вопросы какие? то та та та та да, скуки. Так, ты тоже. А, со стороны мир у меня Марин, в какой последовательности нужно разрешать карт, э, развешать карты на Таро на стене для мотивации или исполнения желания. Да как хочешь, а как тебе надо? <laughs> А как тебе надо? Тебе нужна мотивация, значит мотивация. Если исполнение желания, то исполнение желания. С мечта жизни а поддаются Евгении. Так, ну вообще у меня в жизни все хорошо, просто каникул и безделья много. Ну вот давай с нами, давай колоду бери и а, смотри на, твоего, на своего там Евгения, не Евгения. Поэтому так. Далее у нас Марин тут, тут Марин, Марин, Марин. Губе. Так, у всех желания. Так, я здесь. Какой тебе надо и ваш? Так, я не знаю, как для исполнения мечты развешать. ты звезду раз... Ты просто звезду перед собой почаще просматривай. Ну какие тебе нравятся? Вот сконцентрируйся. Давай так. Давай лично... Лично твое будет э, именно как надо развесить. Сконцентрируйся на какой-то мечте, да, для исполнения мечты. Вот знаешь, исполнение мечты. Вот представь эту мечту. Вытащи несколько карт. Возможно, если тебе хочется какой-то определенный, не знаю, порядок, непорядок, просто разложи перед собой ультранорман в таком порядке. И потом выбирай, значит, вот это первое, вот это, я думаю, вторая, классно, красиво. А вот здесь вот эта звездочка, а вот здесь вот солнышко, а здесь еще какая-то карта. Даже если вот эта карта, допустим, да, допустим, мышки, чтобы побыстрее, да, побыстрее, повкуснее, чтобы досталось. То есть, возможно, у тебя вот исполнение желаний будет э, я не говорю, что мыши это плохо, но, ну, но ну, это не особо хорошая карта. Но все же, а вдруг вот тебе вот надо как-то побыстрее, чтобы вот сейчас, сейчас, сейчас. Вот ты видишь в этих мышах очень красивого а, мышку, которую ты когда-то давно тебе подарили родители на день рождения мышь, да, вот тебе вот мышь крысу подарили на день рождения, же есть домашние крысы и все. И ты, ты, у тебя это мечта, да, предположительно. Кстати, у тебя может отпечататься, от, отпечататься в твоем подсознании в жизни, что мыши это исполнение желаний. Из-за такого личностного опыта в жизни. Доброго дня, захожу к вам на канал, думаю, вы шутили, это просто ваш стиль подачи информации, которую вы считываете. Э, прошу ответить на вопрос. <clears throat> Думаю, вы шутите, или просто ваш стиль подачи. То есть мои расклады это то ли шутка, то ли я так подаю информацию, правильно? Вот, вот, вот, вот, вот вопрос, да? Если, э, если на этот вопрос, это я подача стиля информации второй, вот Ваш стиль подачи информации. Да, я так подаю информацию. Шутя. Вот. Ну, просто я не, не считаю, что надо плакать на раскладах. Бывает тяжелый расклад, вот это бывает, и люди видят, и мне прям... Я не успела дописать. А, ну давай. <clears throat> Так, у нас... Если что, вопросы личные платные. Так, Марина, давай. Пока все пишут, События на сентябрь, пожалуйста. События на сентябрь. Три события дня. Хорошо, можно. Что-то что я не поняла, хорошо, можно. Там много, наверное, сказал. Не, я на полном как бы серьезе делаю расклад, просто я не, вижу смысла плакать. Бывают такие вот, бывают вот, как третий вариант сегодня, вот это вот там рость, там рость. И это видно, ощущается, от этого не денешься. Это же ваша рость. Рость и жесть. Ну ладненько, давайте, Марина. Еще раз. На сентябрь события, на сентябрь события, события, события у Марины на сентябрь. События на сентябрь у Марины. Вы пока там какие пишите вопросы. Но события, события на сентябрь у Марины. Первое. Важно. Второе. Третье. Такое ощущение, как будто без событий. первое, второе и третье. Только июнь, это а уже на сентябрь. Так, Вот здесь в первом событии, Марин, прям сразу могу сказать. Это немножко не как там событие одно первое. Не в этом дело. Э, в сентябре месяце пожалуйста, обращай внимание на определенные ситуации в жизни, которые будут э, э, с тобой случаться. Ты их, не, за, ты их не пропустишь, можешь даже не переживать, ты их заметишь, ты их почувствуешь. Пожалуйста, посмотри, какой смысл для тебя несут определенные Э, ситуации в жизни, что там, допустим, а, мне повезло в лотерее, к чему бы это? Мне там, я встретила какого-то человека, который сказал какие-то очень важные для меня слова, потому что я там болела вот этим 10 лет, а он об этом сказал. То есть, пожалуйста, вот здесь не как событие, а я бы здесь сказала немножко в другом контексте. Обращай внимание на то, что в твоей жизни случается в сентябрь месяц, вот такое какое-то определенное неожиданное, но которая для тебя чему-то учит. То есть везде находя определенный смысл э, во всем. Я не говорю придавать большое значение мелочам, не в этом плане, но анализируй ситуации, которые с тобой случаются в сентябре месяце. Это очень важно. Из этого ты можешь много подчеркнуть и для себя и многому чему научиться многому, возможно, найдешь определенные а, даже ответы на какие-то свои душевные вопросы и душевные хотения. То есть вот здесь бы я бы сказала вот такое событие, то есть определенные ситуации, которые будут с тобой случаться, но чему-то тебя будут учить. Поэтому я сказала, обращай внимание. Не зазря будет определенная ситуация в твоей жизни, не зазря будет определенное столкновение с какими-то людьми, а для того, чтобы ты чему-то научилась и что-то постигла. Давай так. То есть это вот такой момент. Далее, это как первое событие, но я бы сказала, что здесь как это не, не событие, это как, ну, как реально предсказание, <laughs> возможно. Вот больше какой-то такой, наверное, момент, потому что я, я не думаю, что будет это вот какой-то один раз. Я думаю, что будет много определенных уроков в сентябре, что ты можешь для себя это подчеркнуть, допустим, успокоиться – либо чему-то научиться. По поводу твоих желаний, по поводу твоих хотений, что ты там хотела сделать, а, о чем ты особо не распространяешься, но тебе бы хотелось. Это тоже ты можешь узнать из сентября месяца, кстати. Вот. Поэтому вот так. Ну, предупреждение... Э, не, предупреждение это когда, ой, не делай того, не делай этого. А здесь наоборот, то есть ушки на макушке. Это вот как лисичка вот здесь. Лисичка прям. В совете лисичка <laughs> по поводу этого, да. Да, на жизненно важные какие-то вопросы, ответы ты, в принципе, можешь найти именно в сентябре месяце. То есть сентябрь месяц себя определенные а, покажет вещи, то, что э, не твоих действий. В сентябре месяце просто будет очень много чего ясно. Я не говорю ждать, но в сентябре это большая такая ясность. То есть в сентябре ты на все решишься. Либо делать, либо не делать, грубо говоря. Вот именно в сентябре почему-то. Такая информация, окей. Э, далее. Король чаш у нас, да? Главное, чтобы животики не, болел, не болели у всяких мужчин. Так, тройка чаш и... Да за живот держится. Э, король чаш. Э, и десяточка пентаклей. А чё это за отмечалова? А чё это я не приглашена? С кем-то пойдешь на какую-то либо вечеринку, либо свидание, либо встречу то есть здесь какое-то обстоятельное вот здесь вот ощущение то, что не то, что приглашение, а ты куда-то пойдешь, куда-то э, то ли на вечеринку, то ли на корпоратив, то ли на какую-то встречу. Выпускников хорошо. То есть здесь именно ощущение, что ты куда-то пойдешь, какое-то очень э, ну, максимально людное место, но при этом, ну, знаешь, мероприятие, ощущение большого мероприятия. Да, именно вот здесь какое-то мероприятие очень важное. Поэтому вот, это второе такое событие, это важное мероприятие. А, третье событие у нас. Шестерка жезлов. Шестерка жезлов. Так, шестерка жезлов. У <clears throat> тебя днюхи, кстати, не, не, не это, ни у кого рядом нету каких-то дней, дней рождения, где которые могут э, отмечаться в сентябре месяце. Потому что здесь вот ощущение праздника, ощущение пожинания плодов и победы. То есть здесь какая-то определенная победа какое-то определенное празднование. И здесь ощущение праздника, ощущение порядка и ощущение, что я добилась того, чего вы хотели. В сентябре месяце что-то определенное пожинание плодов и результатов вот здесь будет. То есть шесть шестерка жезлов и четверка и семерка вы победите где-то в какой-то ситуации. То есть вы будете себя чувствовать, ого, классно, я достигла, я это, у меня получилось, я большая умничка, я большая молодец. Но ну, я думаю, что либо вы над этим трудились, все-таки вы прилагали определенные усилия для того, чтобы достичь. Возможно, даже не вы одна будете вот это праздновать. Что-то именно празднование, ощущение праздника, но при этом это какой-то результат. Ура, я добилась, я это сделал. Возможно, касаемо работы я даже не исключаю. То есть это какой-то коллективный, коллективная победа чего-то. Сестры день рождения. Ага. То есть я увидела здесь мероприятие, я увидела коллективную такую победу. Но ну, вот здесь именно ощущение победы и торжества этого. Не четверка в начале, все-таки шестерка, это у нас победа. Но над чем-то, я бы сказала, здесь больше коллективным. Здесь также много людей будут. <clears throat> Как этого избежать, рыцарь мечей? Что, что, что значит, как этого избежать? Никак, значит, по рыцарю мечей. <laughs> <laughs> либо, либо, либо настаивать на своем. <clears throat> Что будет? Тройка мечей, повешенная девятка мечей. Чего вы боитесь этих карт? Я вообще не понимаю. Ой. Да что опять-то? Надумаешь что-то опять. Вот что вижу. <clears throat> Тройка мечей, повешенная, девятка. Еще смотря какая колода. Поэтому вот так, Марин. <clears throat> Прям здесь все классненько. Да, вот я тоже так думаю. Почему-то я все-таки склоняюсь к работе. Что именно твои труды, именно какие-то, они пойдут не понапрасну. Да. Ну, вот. Давай, давай. Ну, вот здесь прям ощущение победы прям. Ура, ура, получилось. Смогу. И как будто не у тебя одной я все-таки больше склоняюсь. Это вот, знаешь, и ощущение, когда люди собирают плоды с деревьев, а, плоды, ягоды и радуются тому, что есть. Вот а, то, что я смогла, я вырастила. И вот это ощущение также присутствовало, но больше как все-таки как победа а не празднование того, а не празднование урожая, а как личностного, личностной победы над всем этим. А урожай это вот как некоторое достижение. Ага, это вот как награда, не знаю, получить награду от начальника, да? Ну, нет, здесь скорее не награда. Похвала, да, но больше я бы сказала, что здесь победа. Вот так. Марина, все. Все, дорогие мои, у нас, да, и сейчас ответы, вопросы я сейчас почитаю. Так, Марина, все. Так, осталось там Кристина один, Таня один. У нас сегодня еще в обед я немножко зайду. Возможно, что-нибудь посмотрим. Ну, это, наверное, через часик тогда. Через часик я по пообедаю. Вот. И зайду. Можно дальше просто продолжить. Так, так, так, так, так. Хотя дети уран не любит жизни клетки. Не успел бежать, хорошо можно. Из урагана. Она вышла, надо отдохнуть, отдыхать не умею. Для кого-то башня со звездой аист это нормально для привлечения своей мечты. Почему бы и нет? Марин, ты знаешь чакры и все такое? Не особо знаю, но чуть-чуть знакома с этим. Э, Танечка Ши, спроси, когда она будет. Вот тут Танечки Ши, она прям и э, знает, что, почему, как, все названия. Ух, вот, вот она знает. Никусь, если будет она в чате, ты ей напиши, она прям любое все тебе э, ответит. А если 2 октября на Ленорман есть Клевер 2, можно такое влепить, допустим? Можно потому что клевер в некоторых моментах это символ удачи. Так, нет, не стесняюсь, мне интересно. Ну, хорошо, это хорошо. Так, желаю, что все так честно. Понятно, так, э, всего хорошего. У меня карты сыпятся как один. Лупа два раза, и после нее кре, клевер, совы и женщина. Угу надо ну, что-то тебе, значит, рассмотреть, да? Интересненько, блин. Капец, я тоже решил карты. Что будет? Тройка мечей, повешена девятка мечей. Внизу колода дьявол. Да что опять? Так, как это избежать рыцарь мечей? Видать, никак. <laughs> Видать, как раз-таки прорываться сквозь вот этих тройки и девятка мечей. Так, а может что-то и на работе будет? Будем смотреть. Так, хорошо только что, что только надумаем. Надо тортик купить, чтобы не думалось. <laughs> Все уже выход. Выход уже придумали. Видать, видать, твоя душа хотела тортика. Все, а, значит, тортик, тортик, значит, тортик. Так, посмотрим, пожалуйста, что мне хотят сказать карта Ленорман. Ну, что, а что, а что, а что? Э, не кусь, это, это я не развожу на вопрос. Не вот сама, а зачем же вопрос? Ты, ты же что, что, могла порассуждать и, соответственно, ответить на свой же вопрос. Угу. Так, что тебе хотят сказать карта Ленорман? Что хотят тебе сказать карты Ленорман? Ну, просто открой сердечко, и все появится, все получится. Открой сердечко, не будь категоричной, все получится, информация польется. Ну как изменить свою жизнь? Как изменить, немного поменять ход, э, ход пространства времени? Вот здесь вот по семерке именно из-за двойки Пентакли, я бы с колесом фортуны, как что-то изменить, как что-то поменять в своей жизни. Как приобрести что-то новое, что-то вдохновляющее. То есть даже как это больше, по четверке, как это больше распознать, как это что-то увидеть для себя. Вот что тебе хотят сказать Ленорман. Как что-то увидеть для себя. Я, я вот, понимаешь, к раскладу, к рас, расклад делаю. Это, это сложно. <clears throat> Как что-то изменять, поменять жизни. Как рассмотреть какие-то определенные грани за грани. Вот что тебе хотят сказать карты. Так, мутит правильно. Иногда надо и порадовать себя и тортика. Настроение подымется. Поэтому вот. Как что-то поменять, как что-то изменить, как что-то улучшить. Да, как что-то рассмотреть, возможно, что-то иной путь и исход событий, чем нежели, чем ты привыкла. По семерке тоже я бы могла бы сказать. Как свезло бы. Совет можно? Совет. Совет. Верь в себя, верь в себя, все у тебя получится. Голова, твой мозг, интересно, тоже. Король мечей, король пентаклей. Тут сама сможешь. Просто верь в свои, в свои самые лучшие качества. Ты, я так понимаю, трактуешь больше через мозг. Да, у нас? Э, тебя мозг хорошо работает, я так понимаю, в этом плане. <clears throat> Поэтому верь, верь в себя, верь в свои решения, верь в том, что все идет очень даже хорошо. то что ты достигнешь определенных результатов. И даже, и даже, ну, с нами вместе, да? Но ты можешь сама отвечать на себе на свои вопросы. Почему ты не отвечаешь сама себе на свой вопрос? Ты можешь это все сделать, ты можешь решать. Да, поверь, пожалуйста, в свои силы, они у тебя есть. Ну, именно в решении своих вопросов, проблем с картами, не с картами, без карт, с мужчинами. Просто поверь в себя. То, что у тебя все получится. Ты что надумала уже? <laughs> Что, что, что там поверить в себя надо? Совет именно к чему? Отдохнуть надо и за заодно побаловать. Давно тортика хотела. Ну и все. Рыцарь мечей, значит, надо купить. <laughs> Рыцарь мечей выпадает все добро. Добро, карты дали, пошла быстрее за тортом. Побежала. Знаешь, вот это мем, когда вот так вот девочка. Вот у нее <laughs> Есть такой мем с девочкой, где она там бежит. Я все надумал, что только можно. Ну, вот и все, значит, все, значит, все сбудется, если все хорошее. <laughs> Здесь правда, здесь прям это. К вопросу вопрос. К раскладу расклад мы делали. Как понять этот расклад, да? Поэтому, Никусь, видишь, а почему два короля? Ну, здесь король, я бы не сказала, что это там мужчина, не мужчина. Именно, именно как в совете, обычно для человека это не э, говорят о мужчинах. Но если, если совет на мужчину, а совет у нас был относительно карт. Соответственно, логично, исходя из этого, мы эти два короля приписываем как качество, их самые главные качества и проявления к вам. То есть вера, убежденность, стабильность жизни, что у тебя все получится. Причем у тебя там сила первая выпала, поэтому можно даже силу и больше не дополнять. А там плюс король мечей, то твои решения некоторые бывают очень сильно верными для того, чтобы в твоей жизни были определенные улучшения. То есть король мечей, он мозг, активен и действует, но он больше, соответственно, из э, какой-то своих соображений. А король Пентакли у нас, соответственно, а, одаривает всякими вещами, делами и делает нашу жизнь очень сильно стабильной, значимой и э, Слово забыл. Ну ладно, в принципе, я все сказала. короли короля, они больше выражают мужские качества, либо более грубоватые ощущения вещи и тому подобное, нежели чем королева. Но это очень-очень э, некрасиво, а, сейчас я сказала, но так, по крайней мере, да. <laughs> Очень грубо, грубо я сказала. <clears throat> Можно было бы легче, но ну, что-то меня ну, просто в голову что-то не идет. Все, э, все, энергия кончилась, солнышко ушло. Все, давайте, э, через часик я с вами увижусь. Возможно, а может еще раз, Влад, а может еще что-нибудь посмотрим. А я не исключаю. Поэтому спасибо вам. Если что, через часик жду вас снова. У меня сегодня такой блиц. <clears throat> блиц. А возможно, еще и расклад будет. Ой, не знаю. Поэтому всем спасибо, всем пока. Ваш читающий раз, любовь для тебя.